Поделись с друзьями. На нашем сайте есть такая функция «Поделиться с друзьями». Эта функция позволяет поделиться новостями со своими друзьями. Она находится с правой стороны в столбике. Это социальные сети, которые есть у большинства людей. Если вам понравилась какая-то информация на сайте, вы можете ею поделиться с друзьями. Интересные мастер-классы, новые статьи, новые акции вы можете рассказать друзьям. А также, если вам понравился какой-то товар, в карточку товара после описания есть два значка. При нажатии вы с друзьями.